Ну, Скажімо так, у нас ще ситуація більш-менше порівняно з іншими містами. Э, да, не ідеально чисте, але ну, так, посередньо. У нас місто ще дуже хороше. Так. Ну, на сьогоднішній день я согласна нашій действительности. Я думаю, що підтримується чистота в городе. Да, да. Конечно, забруднено. Понятно, что сейчас вина идет, но все равно должно поддерживать все. Валяется все так и все. Ну так. Так. Я вважаю, що і її забудемо. Ну і приберуть. Ні, ну, 50 на 50. 50 на 50. М, Я думаю, містами так, на головних вулицях прибирається, а так по більшості думаю так. те, що е, пластикові пакети вже вийдуть із е, обігу, да, і будуть е, так, як тоді раніше ж це було, ну, такі бумажні. Так. Ну, Щоб не забруднилось повітря, виплатний гази. Менше, да, більше треба мусорок, тому що є так ідеш і нема куди викинути сміття. Так, ну привчать дітей до того самого маличку, щоб вони не забруднювали навколишнє середовище. Щоб воно залишалося зелене. От, от чим більше зелені, ви знаєте, тим тим краще. І щоб менше ну, люди смітили самі. Тобто, якщо ми самі до себе будемо е, вимоги правильні видву- Яку я можу зміни бути? Як воно сьогодні нормально тихо, зараз як закричить, як бахне, які можуть, хоч це багато чого. Ну хоч і не вредно. Щоб очистили річку Вонючку. Ну, чтобы было побольше деревьев в нашем э, городе. Щоб хоча б брали ці завали в центрі города і мусор, мусорок побольше поставили. Чистота, щоб була. Щоб усі по- підтримували порядок, чистоту. щоб поприбирали всі розвали. Я б хотів е, почистити е, декілька річок в цьому місті і е, почистити вулиці. Щоб було трохи чистіше. Слідкували за красотою. Убрати ну, мусор. Ну, Поменше мусора. Ну, було б непогано, якби більше прибиралося. А, це таке. А, часто переповнені смітники. Можна було б додати смітників більше поставити, або а, якось влаштувати, щоб вони прибиралися регулярніше, краще, щоб це цим слідкувалося. А, Влаштування суботників, можливо, учнями старших класів, або якось заохочення молоді до цього, як в межах міста, так і по району. сміття ми його і сортуємо вже пластикові бутилки е, окремо, тому що контейнери, оці ж є спеціальні контейнери, які викидаємо. А що харчові відходи харчових продуктів окремо, е, ну як бумага окремо. Так, це ми таке робимо. Це потрібно робити. Ну, звісно, що ну, частково, частково готова. Е, і частково я це роблю. Ну, как бы само, найлегше е, пластик від е, іншого по мусору. Але м, треба, е, треба сортувати. Це буде корисно. Я це давно роблю. Ну, я дома делаю это. У меня есть отходы пищевые, и есть бутылки, и есть, которые выкидаются на мусор. Лично я это делаю. Да, да. Як же, готові. У нас е, я живу там в общежитии, там взагалі не збирається сміття, там мусорні баки наповнені. Е. Хотілося б, щоб була б якась програма на даний момент. І всі, щоб всі підтримували. Так. так. Обязательно. Да. Е, так, на побутовому рівні ми вже цим займаємося і так от продовжуємо цю думку між собою знаємо. гектари, е, бумагу, що там ще пластикові бутилки. Це я знаю. А їх почти на кожному углу на стіні. Я знаю, але ніколи не пользовалась. Да. Знаю, стекло бутилки в магазинах приймають. Я не знаю, не знаю. Так, нет, не знаю. Ні. Даже я не можу сказати. Не, не можу, бо не знаю. знаю. Знаю пункти прийому пластику, скла, скобою та металолому. Розповідати про шкідливість е, цього всього цих матеріалів, пластика і. Е, вихлопних газів, щоб менше забруднювали повітря. Я би хотіла, щоб в місті якось переробкою сміття е, зайнялися. Це треба в кожному регіоні, в кожному скажімо так, райончику е, такий е, заводик по переробці сир'я, але він повинен бути сучасним. Не так, що спалили все до сліз. Ні, є, є технології в інших країнах. Треба вивчати і брати найкраще. Молодь приучати треба, щоб цього всього не було. У нас он де стоїть рано, ось стоять їх дві, ну можуть молоді йти і отак кинуть. Оце така в нас молодь. Це те, що є. Ну, розклеїть постери про допомогу в інтернеті, рекламу зробити. Ну, рекламу. Ну, это все равно зависит от каждого человека. Я думаю, что мы потихонечку дорастаем. Мне очень нравится, что вы такие молоденькие, и всему этому так же <laughs> само тоже стремитесь к экологии. Я думаю, что мы дойдем к этому. потихоньку. Соціальні ролики знімати. Ну, Телебачення зараз немає як такого. Як? Ну, в интернете можно. Ну, може в інтернеті навіть викладати, щоб е, ви- на суботники виходили, наприклад, зібратися. А сміття валяється, вон, бачите, потім. Щоб кожен пройшов раз забрав. Ну, хотілося б, щоб така волна була. Дякую. Щоб, щоб е, почали робити якісь акції, щоб е, людей толкати для того, щоб вони розділяли сміття. Якісь плакати, е, реклама, мотивуючі ролики. За вход їх. А яким способом? Розвісить листівка якось винагороду. Це як мінімум. Вечерику. Мабуть, більше заохочувальних плакатів, соціальних реклам. Ну, Щоб кожен замислювався над е, чистотою. Бо природа вона вміє і здачі давати.